ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ። የኔን ዩቲዩብ የምትከታተሉ ቃል ዩቲዩብን like subscribe በማድረግ ጀምሩ። ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛና ዛሬ ትንሽ ነገር ምነግራችሁ ነገር አለ ስለ እህታችን ስለ ሳባ ትንሽ ነገር እና እኔ ጊዜ ተከታታይ ነኝ። ኮቪድ አሟትም እኔም በጣም ስጨነቅ ነበረ እዚህ መመለስ እንኳን ባልችልም እና በብዛት ነው ማየው ዩቲዩቦችን እየከፈትኩ ያለው ጥሩ ነገርና መጥፎ ነገርን ለይታችሁ ማወቅ ጥሩ ነው፣ ለራስም ማለት ነው። ገበና ውጪ ሜዳ አይጣልም። ወንድም ማለት ገበና ነው። ሳባ በጣም አልቅሳ ነበር የዛን ጊዜ የተናገረችው ማለት ነው። ተቀባበሏት እንግዲህ ያው ያው አንዱ ካየ መቀባበል አይቀርምና ተቀባበላት ተቀባበሏት ያንን ችግር የለውም። ያው ለወደፊቱ እሷ ደግሞ ውጪ የሚነገር እና ማይናገረውን ለይታ ማወቅ አለባት። ምንም ቢያጠፋም የወንድሟ ችግር ያው የራሷ ነው፣ በውስጧ አምቃ መያዝ አለባት። ውጪ ክማ ካወጣች ያው ሚዲያ ነው። ሚዲያ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ዩቲዩብ መስሪያ ነው። እና እኔ የምላችሁ ውስጥ ቤት ውስጥ የሚነገረውንና ማይነገረውን ሚዲያ ላይ የሚነገረውንና ማይነገረውን ለይታችሁ ወቁ እና እሱን ነው የምላችሁ፣ ለዩት። ስለዚህ እኔ የሁል ጊዜ ተከታታያችሁ ነኝ። ቃል በአዲስ ነኝ። like subscribe አድርጉ እና እነዚህ አንዳንድ ቲክቶኮችን ለመናገር ራቁት እዚህ ደረጃ ደረስን። ራቁት ተነስቶ መልቀቅ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። ገላችን እኛ ኢትዮጵያውያን ገላችን የተሸፈነ መሆን አለበት። ባህልና ወግ ያለን ሰው ነን። ገላችንን ሸፍነን ምንሰራውን መስራት ራቁት ስለሆነ ምን ይመጣል? ደስ አይልም። እሺ ደስ አይልም። ራቁታችሁን አትምጡ። በተቻለ መጠን ልብስ ለብሳችሁ አቅርቡ የምታቀርቡትን ነገር በራቁት እኛ ኢትዮጵያውያንን አይገልጽም። ስለዚህ ልብስ ለብሳችሁ የፈለጋችሁትን አቅርቡ፣ እናያችኋለን። እኛ በደንብ ነው የምንከታተላችሁ እና ወንድሞቼ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ። ዮኒ ማኛ፣ አብርሽ የቄራው ትልልቅ ሚዲያዎች ናችሁ፣ ትልልቅ እንትኖች ናችሁ፣ ዩቱበሮች ናችሁ እና ቤተሰብ ሚዲያን በጣም እከታተላለሁ እና ሁሉንም ነው የምከታተለው። ብቻ ዘመድኩንን ወንድሜ ዲያቆን ዘመድኩንን እከታተላለሁ። ደስ ይላል። ትምህርታቸውን ሰማለሁ። ደስ የሚል ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነትን የሚያላብስ ነገር ሰማለሁ። ደስ ይለኛል እና ስናቀርብ ፊት ለፊት ሚዲያ ላይ ሰው ፊት ለፊት የሚወጣ ነገር እየተጠነቀቅን ቢሆን ጥሩ ነው እና እህቴንም መክራት ከእንግዲህ ወደ እሷም ራሷ ታውቃለች። ቤት ውስጥ ቤት ውስጥ እንትን የሚነገርና ውጭ ሚዲያ ላይ የሚነገረው ማወቅ አለብን። ለምን ጥሩ አይደለም። በቃ ውጭ ሰው መስማት የለበት። አንዳንድ ነገር ደስ ደስ የሚል ነገር እኮ እያሳየሽን ነው፣ እያየን ነው። እንደሱ እንደሱ ብታደርጊ ደግሞ የበለጠ ደስ ይላል። እናትሽን እያየን ነው። አባትሽን ልብስ ስታለብሽ እያየን ነው። አንቺም የተንቢም የተንቢም በጣም የምከታተላት ናት። በጣም ከአረብ ሀገር ጀምሮ ሰባ አንቺንም ከአረብ ሀገር አገር የምታቀርቢው ሁሉ እዛ ሆነሽ ኮቪድ ታመሽ ምናምን በጣም እከታተልሻለሁ እና ጥሩ ጥሩ ነገር ነው የምታቀርቡት። አሁን ደግሞ ስታቀርቡ በተቻለ መጠን ውጪ የሚነገርና ውስጥ የሚነገረው ለዩ እና ያላችሁ ሁልጊዜ ነው የምከታተላችሁ። ይሄን ልላችሁ ነው የመጣሁት እና ቲክቶክ የሚሰሩትንም እናንተ ትንሽ ትንሽ ብትነግሯቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ራቁት እርቃን ሚዲያ ላይ ይከብዳል። ስለዚህ ባካችሁን ልብስ ለብሳችሁ የምታቀርቡትን የፈለጋችሁትን አቅርቡ። እናያችኋለን፣ ደስ ትሉናላችሁ። ኢትዮጵያውያን መዋደድ አለብን፣ መመካከር አለብን እና ይሄን ለምትመለከቱ ሁሉ የሁላችሁም ተከታታይ ነኝ፣ የሁላችሁም ተመልካች ነኝ እና ባለፈው share subscribe አድርጎኛል አብሪሽ አሁንም ደግሞ ይሄንን share ያደርግልኝ ለሌሎችም እንዲደርስ ማለት ነው። እና like subscribe አድርጉ። ደስ ይላል፣ እንዲህ መመካከር ደስ ይላል። ለምን አንዳንድ ማናስተውለውን አንዱ ሊያስተውል ይችላል። እና ይሄንን ነው ምላችሁ። እኛ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ነን፣ ጅማ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን አጠገብ ነን ያለ ነው እና ይህንን ነው ምላችሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እና እቺን ምክር እንደ ትንሽ ነገር ሳታዩ <laughs> ተግባራዊ አድርጉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። like፣ subscribe፣ share አድርጉ። እሺ፣ ለሁላችሁም እንዲደርስ ማለት ነው። እና ማደንቃችሁ ዩቲዩበሮች ሁላችሁም ለእኔ እንደ ሞዴል ናችሁ። እናንተን እያየው ነው በቃ ለመስራትም የተነሳሳሁት እና like በማድረግ subscribe በማድረግ ለሌሎችም አዳርሱ። አመሰግናለሁ። ቻው